together. एक्टर रणवीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म संजू के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म के ट्रेलर में रणवीर हु बहु संजय दत्त की तरह नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि शूट से पहले संजय दत्त के कैरेक्टर के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है फिल्म से पहले भी रणबीर कपूर और संजय दत्त के बीच की जबरदस्त ट्यूनिंग रही है यही नहीं रणबीर तो बचपन में संजय दत्त को अपना आइडल मानते थे एक इंटरव्यू में रणबीर ने बताया कि मैंने पहली बार संजय दत्त को कश्मीर में देखा था उस वक्त वो पापा के साथ फिल्म साहिबा की शूटिंग कर रहे थे वो मेरे परिवार के बेहद करीब थे यही नहीं वो तो मुझे छोटे भाई की तरह माना करते थे पुराना किस्सा शेयर करते हुए रणबीर ने बताया कि संजय दत्त मुझे देर रात अपनी फरारी में घुमाने ले जाया करते थे एक बार उन्होंने मुझे बर्थडे पर हार्ले डेविडसन मोटर बाइक दी थी जब पापा को पता चला कि संजय दत्त ने उन्हें हार्ले डेविडसन तोहफे में दी है तो वो बहुत भड़क गए थे उन्होंने संजय दत्त को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे को बिगाड़ना बंद करो इसको अपने जैसा मत बनाओ वहीं अगर फिल्म संजू की बात करें तो राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड संजू उनतीस जून को रिलीज होगी फैंस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद से ही फिल्म देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें